No niin. Päästään aloittaa vähän etuajassa, mutta ei se mitään. Katsotaan, venytetäänkö me vai pääsettekö tekin etuajassa täältä pois. Mutta minä ja Kaisa ollaan täällä kertomassa TTYn ja TTYn kirjaston tutkimusdatapalveluista ja avoimesta julkaisemisesta ja sitä, että miten sitä julkaisutoimintaa sitten meillä tuetaan. Mä käytän nyt ihan tämmöistä perinteistä näpäytystä. TTYllä on tutkimusdata politiikka. Se on eh, julkaistu tammikuussa tänä vuonna, tämän vuoden alussa. Toivottavasti olette kaikki siihen tutustuneet ja sen lukeneet tutkasta ja, ja sitten tuolta kirjaston, kirjaston sivuilta se löytyy. Se politiikka pitää sisällään eh, datan keräämistä ja tallentamista – ja sitten hallintaa koskevat yliopistotason periaatteet ja linjaukset. Ja nyt tämä kuva, mikä tässä taustalla näkyy harmittavan pienellä kyllä tosin, niin on sitten screenshotti sellaisesta palvelusta, joka ei ole vielä julki, mutta se on sitten tämän tutkimusdatapolitiikan jalkauttamistyöryhmän hedelmä, ja sitä on nyt tuo työstetty pitkin kevättä. Se tosiaan ei ole vielä ihan viimeistä silaustansa ja niittiä saanut, mutta kovasti työstämme sitä eteenpäin. Sen tutkimusdatapolitiikkatyöryhmän äh, tahto tai toivetilana oli, että me voisimme tota, niin jalkauttamisporukassa työstää äh, TTYn tutkimusdatapalveluista ikään kuin sellaisen palvelukattauksen tai checklistin, joka on nivottu sen tutkimusprojektin eri vaiheisiin. Ja, ja tarkoitus oli nimenomaan se, että tutkija sillä kyseisellä hetkellä, kun sillä sen projektin edetessä nousee mieleen kysymys datan hallintaa koskevista asioista, niin hän voisi sitten suoraan tsekata sen asian täältä tai kontaktoida sitten oikeaa tahoa. Tämä, tämä tota niin, tutkimusdatapalvelukattaus on suunniteltu niin, että se olisi voimassa 2017 vuoden loppuun johtuen Tampere 3 kytköksistä. Et sitten katsotaan, että, että mitä sille tapahtuu sen jälkeen ja toki sitten täytyy miettiä, että miten työstetään yhdessä. Yhdessä sitten Tampere kolmoselle sitä tutkimusdatapolitiikkaa. Datapolitiikassa niin kuin tärkeimmät asiat oikeastaan on se, että, että aineisto on lähtökohtaisesti tutkimusaineisto. TTYn piirissä niin kuin tuotettu tutkimusaineisto on lähtökohtaisesti avointa ja yhteiskäyttöistä. Ja tosiaankin niin tämä on niin kuin nyt sen tueksi, nimenomaan sen työn tueksi. Mä katson, että sanoinhan mä kaiken, mitä mun piti. Kyllä. No tuossa se nyt olikin. Sen lisäksi, että se on avointa, niin toinen tärkeä asia, mikä sieltä tutkimuspolitiikasta nousee, niin on tuo aineistohallintasuunnitelma, josta tässä jo aikaisemmin olikin puhetta. Aineistohallintasuunnitelmassa otetaan kantaa aineiston keräämistä, tallentamista, säilömistä, jakamista, käyttöoikeuksia, koskeviin kysymyksiin monipuolisesti. Ja, ja sitten se on sellainen juttu, että vaikka sitä se datapolitiikka edellyttää sen aineistohallintasuunnitelman laatimista ja rahoittajatkin niitä haluavat, niin silti se pitäisi olla sellainen, että se täytyisi tulla sieltä tutkijasta itsestänsä. Että se on osa nykyaikaista tutkimuksen tekemistä, että suunnitellaan tavallaan se, myöskin se aineistohallinta huolellisesti. Ja sitten kun se aineistohallinta on suunniteltu kunnolla, niin sitten se on helpompi loppu, loppupeleissä avata se aineisto. Meillä on työkaluna tällainen DMP-tuuli. Sitä ei ole pakko käyttää. Sen aineistohallintasuunnitelman saa edelleenkin tehdä parhaaksi katsomallaan ja haluamallaan tavalla – mutta tuo tuuli auttaa nyt siinä, että siellä on ne rahoittajien pohjat. Siellä on myöskin sellainen yleinen pohja, jos nyt ei vaikka hakisikaan sitä tutkimusrahoitusta, niin sieltä voi täyttää myöskin sen yleisen pohjan, jos haluaa itselleensä. Mutta tällä hetkellä jo on käynnissä tekesillä terveyden ja hyvinvoinnin haku, jossa, jossa tota, niin edellytyksenä on myöskin aineistohallintasuunnitelman tekeminen. Ja sen voi tehdä tällä tuulityökalulla, jos haluaa. Suomen Akatemian hakuihin aineistohallintasuunnitelmat todennäköisesti tulee muuttumaan sillä tavalla, että sen sijaan, kun se on aikaisemmin pitänyt kytkeä, mä näytän tällä sormilla, se on pieni kappale, minkä sinne on saanut laittaa osaksi tutkimussuunnitelmaa, niin nyt on puhuttu, että se tulisi muuttumaan niin, että, että sen saisi jättää sen tutkimussuunnitelman liitteeksi, jolloin se tila ei olisi niin rajallinen. Sitten siellä on vielä Tämä on tosiaan tällä hetkellä pilotointivaiheessa tämän vuoden loppuun asti, mutta tosiaan sieltä löytyy vielä horisonttipohja, että jos on kiinnostunut Eurooppa-rahoituksesta, niin sit voi, voi sitä horisonttipohjaakin siellä täytellä. Tuulista löytyy myöskin ohjeet. Että sen lisäksi, että siellä on ne kysymykset, jotka ohjaa sen aineistohallintasuunnitelman laatimiseen, niin sit siellä on myöskin ohjeistusta siihen, että millaisia asioita kussakin kohtaa olisi hyvä pohtia. katsotaan. Sitten tutkimus ja dataopas on kirjaston tuottama aineisto nimenomaan tutkimusdatan hallintaan liittyen. Käykää katsomassa, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Siellä on paljon kaikkea hyödyllistä. Ja, ja tota niin, se on nyt sun vuoro. No niin, jatketaan. Jatketaan seuraavaksi lähinnä tästä ähm, julkaisujen tallennuksesta. Että Sampo tuossa kertokin jo tästä tutkriisistä, että miten sinne saa rinnakkaistallentaa artikkeleita. Ja katsotaan nyt sitten vähän taustaa tälle, että miksi sitä pitäisi tehdä. Eli tuossa vuodenvaihteessa edellinen rehtori antoi kaksi edellytystä, tämmöistä päätöstä. Ensinnäkin siitä, että väitöskirjat pitäisi julkaista myöskin Tutkrisissä sen painetun väitöskirjan lisäksi. Ja toinen edellytys koski tutkimusartikkeleita ja niiden rinnakkaistallennusta. Ja tämän, tässä edellytyksessä mainittiin, että tutkimusartikkeleita voi rinnakkaistallentaa Tutkris tutkimustietojärjestelmän lisäksi myöskin oman tieteenalan vakiintuneeseen avoimeen julkaisuarkistoon. Eli Tutkris ei ole se ainoa vaihtoehto. Me tietysti toivotaan, että myöskin sinne Tutkrisiin näitä artikkeleita tulee. Eli jos tämä artikkeli vaikka julkaistaan jossain arkiivissa tai muussa, niin Tutkrisissä voisi olla sitten linkki tähän, tähän versioon Tutkristiedoissa. tiedoissa että se löytyisi sitä kautta. Joo. Joo, kommentoin vaan tähän kun itse saarnasin niin tämän arkaivin puolesta, että totta kai on hyvä, jos se on myös julkisessa. Niin sille olisi ihan toisesti molempiin vaan Näin on. Ää, äh, aika usein tässä vaiheessa kuulee kysymyksen ResearchGateista, että onko tämä nyt sitten ResearchGate sellainen, sellainen julkaisuarkisto, mitä voisi käyttää omien tutkimusartikkelien rinnakkaistallennukseen, mutta sellainen palvelu ResearchGate ei ole, koska tota, se, on, se on kuitenkin vähän tällainen kaupalliseen päin kallellaan oleva palvelu ja sen ä, äh, pysyvyydestä ei voida olla varmoja. Se voi ihan koska tahansa muuttua aivan toisenlaiseksi palveluksi. Et tietenkin ResearchGatea saa käyttää ja siihen totta kai sinne voi laittaa omia artikkeleitakin, mutta TutKris voisi olla se, yksi, se pääpaikka, johon näitä artikkeleita tallentaa, ja sitten sen lisäksi johonkin muihin näihin palveluihin. Että Tutkris on pysyvä, koska se on TTYn oma julkaisuarkisto, niin siinä mietitään näitä pitkäaikaissäilytyksiä ja sitä, että ne löytyy mahdollisimman hyvin sitten internetin kautta nämä artikkelit myöskin tutkrisista, Ja hyvin ne tuntuu sieltä löytävänkin, kun hakee artikkelia, niin aina, aina ne siellä ensimmäisten tulosten joukossa on. Sampo tuossa kävikin tätä tallennusta läpi ja tosiaan me ollaan yritetty ja pyritty tekemään tästä mahdollisimman helppoa, että se ei, olisi, se ei vaatisi paljoakaan, että sinne artikkelin tallentaa. Ja ö, tärkein asia tässä tallentamisessa on ehkä tutkijankin kannalta tämä oikea versio. Ja se, sen tarkistaminen on Tutkrississa melko helppoa, koska sinne on integroitu tämmöinen Sherpa Romeo-palvelu, joka on myöskin vapaasti netissä saatavissa. Eli tämän, täältä Sherpa-rohmiosta pystyy tarkistamaan yksittäisten lehtien tai kustantajien käytäntöjä. Siellä kerrotaan, että minkä, palvelu, äh, minkä artikkeliversion lehteen, lehden artikkeleista saa tallentaa julkaisuarkistoon tai jonnekin muualle. Siellä kerrotaan ihan, että preprintin saa laittaa tällaisiin paikkoihin, postprintin tällaisiin ja kustantajan version tällaisiin paikkoihin, jos se on mahdollista. Eli nyrkkisääntönä voisi sanoa, että kun ajattelette omien artikkeleiden tallentamista tutkrisiin, niin tallennatte sen postprint-version, eli sen oman viimeisen version, joka on läpikäynyt vertaisarvioinnin. Se on yleensä se versio, jonka artikkeleista saa tallentaa. Kustantajan version saa tallentaa todella harvoin. Ne on vain ihan muutamia kustantajia, yleensä open access-kustantajia, jotka käyttää Creative Commons-lisenssejä jotka sallii tämmöisen tallennuksen. Mutta että nämä isot kustantajat, Elsevier Springer, IEEE, e e, nämä menee kaikki tällä Postprint-versiolla. Ja tietenkin näissä täytyy sitten ottaa huomioon myöskin se embargo, eli karenssiaika. Eli esimerkiksi Elsevierillä karenssiaika on usein kaksi vuotta siitä, että se artikkeli on julkaistu lehdestä, lehdessä ennen kuin sen saa laittaa julkaisuarkistoon. Mutta tämä ei tarkoita sitä, tekö voisi tallentaa sitä artikkelia vaikka jo heti saman tien tutkriisiin, koska tutkriisissä voidaan asettaa se embargo niin, että se artikkeli tulee julkisesti näkyviin vasta sen jälkeen, kun se embargo-aika on ohi. Eli se artikkeli on siellä tutkriisissä piilossa kaksi vuotta, jonka jälkeen se avautuu sitten automaattisesti kaikkien käyttöön. Eli jos teillä on tällaisia artikkeleita, joissa kustantaja käyttää embargoa, tallentakaa ne vaan heti tutkrissiin. Siellä ne säilyy, eikä tarvitse muistaa enää sitten myöhemmin, että missä se on se oikea versio ja onko se tallennettu vai eikö se ole tallennettu. Se voi odottaa tutkrississä sitä embargon päättymistä. Ja tuossa lopussa lukeekin, että kirjasto tarkistaa aina kustantajan rinnakkaistallennuskäytännöt. Eli jos te tallennatte jotain tutkrissiin näitä kustantajien tai näitä pdf niin ne ei tule näkyviin saman tien tutkrississä ollenkaan, vaan että ne tulee aina kirjaston tarkistettavaksi. Ja me katsotaan sitten ne kustantajien käytännöt, minkä version saa laittaa, onko tallennettu sellainen versio, että sen saa tallentaa. Ja otetaan sitten tutkijaan yhteyttä ja sanotaan, että hei, tämä kustantaja ei sallikaan tätä versiota, että olisiko sulla tämä versio, niin sitten vaihdetaan vaihdetaan versiota sinne tutkrissiin ja julkaistaan se. Eli, ja jos teillä on jotain kysyttävää näistä versioista, että ette ole ihan varmoja, että minkä saa laittaa, niin aina voitte ottaa yhteyttä kirjastoon, niin me kyllä pyritään auttamaan. Konferenssit on tosiaan hieman hankalia, koska ää, aika nämä pienet konferenssit on sellaisia, että niillä ei välttämättä ole niitä käytäntöjä, ja niiden selvittäminen jälkikäteen voi olla todella hankalaa. Mä mainostan vielä ihan uunituoretta Open Access-opasta, joka avattiin eilen. Se ei löydy vielä kirjastojen sivujen kautta, mutta tuossa on osoite, jota kautta sinne pääsee tutustumaan. Eli tässä Open Access-oppaassa keskitytään ähm, avoimeen julkaisemiseen, siihen, että mitä hyötyjä Open Accessilla on, miten rinnakkaistallennetaan, ja minkälaisia Open Access-lehtiä on olemassa ja miten voi valita sopivan Open Access-lehden omalle tutkimukselleen. Ja täältä löytyy tuolta rinnakkaistallentaminen välilehdeltä löytyy myöskin ohjeita siihen, että ö, ähm, minkä version saa tallentaa noista artikkeleista. Ja tuossa mä unohdinkin sanoa edellisen dian kohdalla, että kirjastohan on nyt aloittanut noiden Creative Commons lisenssin alaisina julkaistujen artikkelien tallennuksen automaattisesti. Eli jos te julkaisette lehdessä, jossa artikkelit julkaistaan Creative Commons-lisenssillä, ja kirjasto sitten tässä validointivaiheessa huomaa, että tämä onkin sellainen artikkeli, niin se tallennetaan Tutkrissiin. Ihan näin, koska ne, nämä Creative Commons-lisenssit sallii kustantajan PDFn käyttämisen, ja me pystytään se sinne Tutkrissiin tallentamaan. Open Access-oppaan lisäksi meillä on toinenkin ihan uusi opas, tutkijan palvelut, ja tämäkään ei nyt vielä löydy kirjaston sivuilta, mutta tuosta osoitteesta sitä pääsee katsomaan. Ja täällä op, tähän ne oppaaseen on koottu sitten tähän tutkimusprosessiin liittyviä asioita ja sellaisia vinkkejä ja neuvoja ja resursseja, joita kirjasto pystyy tarjoamaan. Ja täältäkin löytyy lisätietoja tuosta julkaisemisesta, lehden valinnasta ja muusta. Ja myöskin sitten tänne tutkimuksen alkuvaiheisiin, sinne ideointivaiheeseen ja, varsin, ja sitten myöskin siihen tutkimusvaiheeseen, minkälaisia ähm, resursseja kirjasto pystyy tarjoamaan ja minkälaisia tietokantoja, muuta tällaista tietoa siitä. Nämä oppaat on tällä hetkellä saatavissa pelkästään suomeksi, mutta ne on tulossa myöskin englanniksi. Varmaankin tuossa heti, heti kesälomien jälkeen saadaan ne englanninkielisetkin julki. Mutta että tällä hetkellä niitä pystyy sitten suomeksi katsomaan. Tähän loppuu vielä mun ja Sannan yhteystiedot. Eli meihin voi ottaa yhteyttä data-asioissa ja julkaisuasioissa näihin osoitteisiin. Ja aika paljon me saadaankin kysymyksiä ainakin tuosta julkaisemisesta tulee, mutta jos te olette epävarmoja asiassa, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä, niin kyllä me yleensä saadaan jonkunlainen ratkaisu asioihin tehtyä. Että aika vähän näitä julkaisuja kuitenkin jää selvittämättä, että voidaanko tallentaa vai ei. Näin, kiitoksia. Kiitos. Mä sanon nyt vielä yhden asian, jonka mä tietysti <laughs> unohdin sanoa, vaikka mun, mä oikein niin pinnistelin, että mä sanon sen. Niin avoimuuteen ja avoimeen tieteeseen liittyen. Me on jonkun verran kuljettu tiedekuntien johtoryhmissä puhumassa avoimesta tieteestä. Ja, ja se, minkä mä aina unohdan sanoa, on se, että vaikka me kuinka paasataan tästä avoimuudesta, ja, ja se on tosi hieno, hieno ja, ja, ja myöskin talonlinjausten mukaista, niin ei se sitä tarkoita, että kaikki pitää aina avata. Että avoimuutta on monella asteella, että, että meidän tarkoitus ei ole se, että kaikkien on avattava kaikki datansa ja, ja, ja, ja kaikki mahdollinen, että kaikki vaan niin kuin tonne julkisesti saataville, vaan se, että että esimerkiksi sen datasetin, jos ette halua avata sitä aineistoa, niin esimerkiksi kuvailette ne metatiedot, metatiedot voi tallentaa myöskin tutkrissiin Kyllä. tai johonkin muuhun sellaiseen metatietopalveluun, että, mistä se, että se tulee se teidän datasetti haettavaan kuntoon, että ihmiset löytää sen. Sitten te voitte itse harkita sitä, että haluatteko te, jakaa sitä jollekin muulle vai ette. Että ei tarvitse niin kuin tavalla kannata pelästyä, että nyt sitten kaikki täytyy heti vetää avoimeksi, että edelleenkin tehdään yritysyhteistyötä ja ymmärretään myöskin se puoli, että, että kaikki ei voi aina olla avointa. Mutta että, ää, sitten taas rahoittajien näkökulmasta ää, se voidaan sanoa myöskin niin päin, että yhä useammin se on edellytys kuitenkin sit sille, että saa, saa tota niin, rahoitusta, että mahdollisuuksien mukaan myöskin pyrkii siihen, että avaa aineiston. Ja joskus se on jopa sen, sen että saa sen paperin läpi. Aivan. Niin, niin voi olla, että sen datan joutuu avaamaan. Olisiko teillä kysyttävää? Joo. Tarvisin. En tarvi mitään mikrofonia. Sellainen vaan, että minulla on etsimessä yksi data, jonka olen ihan kautta julkaissut, avannut kokonaan, mutta Mä tarkoitus lisätä se myös tutkimuksiin, mutta jotenkin ei tunnu järkevältä samalla metatietoja syöttää moneen kertaan moneen järjestelmään, niin onko teillä tulossa jossain vaiheessa mahdollisuus importata se sinne suoraan tai... Ei, mä otan varmuuden vuoksi tämän mikin. Tätä, tuota, juuri tänä aamuna keskustelimme tutkimusväen ja kirjaston tutkimusta tai ihmisten kanssa siitä, että miten päin tätä niin kuin jatkuvana prosessina kannattaisi tehdä, että, että halutaanko täällä lähtökohtaisesti kuvailla tutkrissiin aineistot samassa yhteydessä kuin, kuin julkaisut vai ajatellaanko, että ne kuvaillaan johonkin muualle ja sitten sieltä tuodaan tutkrissiin ja molemmat niin kuin päät on ihan auki, että, että jos haluat, että ne viedään – viedään sieltä tutkrisiin, niin me mielellään otettaisiin niin kuin demokeissi, jolla me voidaan näyttää sitten sekä tota, täällä TYTn päässä että me ministeriön päässä, että näin tämä toimii ja saada se pieni resurssi, että me tehdään se homma kuntoon. Mä luulen, että mä tiedän, mistä aineistosta sä puhut. Eikä se muuta meidän. <laughs> Mutta siis kyllä on tulossa, jos se meistä riippuu. Sitten toinen vielä meidän kirjastolle, eli se, se mun julkaisu sieltä sekä dataa että sen datan käsittelyä, joka on tulkittavissa ohjelmistoksi. Ja jos mä lisään sen sinne tutkriisiin, niin siellähän on vaihtoisena datasetti ja sitten se on oma julkaisunsa, mutta mitäs nyt tässä on molempia, niin onko mä nyt tehnyt todella hölmösti, kun mä oon julkaissut ne samaan aikaan, mun sitten erikseen julkaista vai? Vai pystyykö sinne lisäämään semmoisen niin yhdistelmän? Mä lisään sen kahteen kertaan sitten Joo, mä voin tuohon, se vähän vaikea sanoa, kun ei tunne tietysti tätä tapausta, mutta tota, ota yhteyttä, voidaan, voidaan se vielä yhdessä, että miten se kannattaa laittaa, minkälainen, minkälainen Koska se nyt on. tulospisteoptimoinnin kannalta mun tarvitsisi saada nyt se 40 tulospistettä siitä ohjelmistojen kun data datajulkaisusta niin, kyllä. ei kyllä. Niin. Kyllä se siis siinä. Jatkon kannalta, jatkon kannalta, jos datajulkaisustakin alkaa saamaan pisteitä, niin sitten tulee niin kuin, no molemmista. No joo, en tiedä. Kyllä. Kyllä, tiedämme tilanteen. Olisiko muu lisää kysymyksiä? Herättikö ajatuksia? Saa myöskin kommentoida. Joko tätä viimeistä settiä tai sitten ihan yleensä ottaen koko päivä. Iltapäivää. Mm. Haluatko Sanna sanoa loppukaneetit? No itsehän tulin kesken tänne, että en voi nyt koko iltapäivän <laughs> osalta, mutta haluaisin kiittää kaikkia äh, osallistujia ja äh, toivottavasti tästä oli apua. Ja haluan kiittää myös esiintyjiä, kaikkia. Tämä oli, tämä oli oikein, oikein hyvä. Ja, ja tota, myös kiitokset Sannalle ja Kaisalle. Ja, ää, ollaan yhteyksissä tosiaan kirjaston kautta saa, saa sitten näitä palveluita, että me ohjataan sitten eteenpäin, jos ei, jos ei meistä ole apua, niin yritämme kuitenkin auttaa. Kiitos.